Wszystko jest naprawdę dopięte na ostatni guzik. I wasze serca też są przygotowane na ten dzień. Bo jeśli komuś w dzisiejszych trudnych czasach małżeństwo miałoby się udać i być udane, to właśnie wam. Te ambitne teksty, które wybraliście na swój ślub, to jest prawdziwe wyzwanie. I tak żyć, jak brzmi hymno miłości i modlitwa o jedność Jezusa, tak kochać, jak opowiada o tym autor pieśni nad pieśniami – to jest prawdziwe wyzwanie. Właściwie, Asiu, Łukaszu, co wam powiedzieć? Well done, good job.